الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله